Benvenuti a 10 minuti di. La puntata di oggi è dedicata ai testimoni di Geova e in particolare ad alcune attività svolte dalle congregazioni che sono meno conosciute, come ad esempio l'impegno del volontariato a sostegno delle popolazioni in difficoltà nei diversi angoli del mondo. Nella nostra epoca assistiamo sgomenti al crescente susseguirsi di calamità naturali. L'aumento della popolazione del pianeta, l'avido sfruttamento delle risorse della Terra, i comportamenti umani che accentuano i rischi per le persone contribuiscono a far crescere il numero dei disastri e delle vittime. Portare soccorso alle vittime di questi disastri è davvero una delle sfide attuali dell'umanità. Gli sforzi compiuti con questo obiettivo sono sicuramente encomiabili. Grazie ai numerosi programmi di intervento e di assistenza, vengono salvate vite umane, curati feriti, forniti medicinali e viveri, ricostruite case e riprese attività. Sono milioni i volontari che con spirito di sacrificio e senza retribuzione si mettono a disposizione di chi ha bisogno. I testimoni di Geova hanno fatto proprie le esortazioni delle Sacre Scritture per i cristiani di essere pronti a compiere ogni opera buona e di operare ciò che è bene verso tutti. D'altronde, Gesù Cristo stesso diede l'esempio ai suoi seguaci occupandosi degli afflitti, dei malati e degli affamati. Quando perciò una zona viene colpita da una calamità, si mettono prontamente all'opera per fornire l'assistenza necessaria ai loro compagni di fede e ad altri. Questo ha fatto guadagnare loro la riconoscenza della comunità, I testimoni di Geova intervengono tempestivamente nelle zone colpite, portando viveri, acqua, medicinali, vestiti, tende e attrezzature per cucinare. Volontari esperti in campo medico allestiscono infermerie di fortuna per curare feriti e altri esperti nell'edilizia costruiscono nuove abitazioni per i senza tetto. Un esempio è quanto è avvenuto in Congo negli anni 1998-1999. In pochi mesi, i testimoni di Geova europei hanno raccolto e inviato 470 tonnellate di medicinali, viveri e prodotti di prima necessità. Ma l'opera volontaria e gratuita dei testimoni di Geova non si limita agli interventi nei casi di calamità. I loro ministri di culto recano assistenza spirituale a migliaia di detenuti in tutto il mondo, collaborando al loro recupero sociale. I testimoni di Geova si radunano settimanalmente per ricevere istruzione e conoscenza della Bibbia, che considerano l'ispirata parola di Dio. Nei loro luoghi di culto, chiamati sale del regno, si studiano le sacre scritture non solo per avvicinarsi a Dio, ma per applicarle nella vita quotidiana, nella famiglia e nei rapporti con gli altri. Nelle sale del regno si svolgono anche altri momenti importanti della vita dei fedeli, come la commemorazione annuale della morte di Gesù Cristo. Dai ministri di culto, gratuitamente come per tutta la loro attività religiosa, sono celebrati i matrimoni e pronunciate orazioni funebri. Con la crescita del numero dei fedeli, cresce la necessità di nuovi luoghi di culto, in genere, tutta la comunità dei testimoni di Geova del luogo è coinvolta nei lavori di costruzione. Anche questo è un modo per offrire il proprio volontario aiuto a favore degli altri. A imitazione di Gesù Cristo, i testimoni di Geova considerano l'evangelizzazione, predicare la buona notizia del regno di Dio, la più importante attività della loro vita. Oltre 6 milioni di volontari dedicano tempo ed energie per provvedere gratuitamente istruzione biblica alla gente. Migliaia di loro si adoperano per provvedere gratuitamente milioni di Bibbie, libri e riviste utili per quest'opera mondiale. L'evangelizzazione produce risultati concreti. Le persone aiutate a capire e a seguire i consigli pratici della Bibbia acquistano la forza morale necessaria per vincere vizi nocivi ed affrontare seri problemi. Trovano uno scopo nobile nella vita e la speranza di un futuro migliore, una speranza che rende la vita degna di essere vissuta anche nelle circostanze più difficili. Perché ci dà una speranza importante. Per esempio se prendiamo Rivelazione, capitolo 21, eh, dice che porterà in vita. E avranno un corpo non materiale come ce l'avevano. A me piacciono tutti gli animali, quindi magari... Eh, Provvedendo tale istruzione biblica, i testimoni di Geova compiono un servizio volontario i cui risultati non sono momentanei. Come afferma il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17 verso 3, questo significa vita eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questo è un tipo di volontariato davvero significativo. I suoi risultati dureranno in eterno. La puntata termina qui, vi ricordo che per avere informazioni su come partecipare a 10 minuti di potete consultare il nostro sito internet www.raiparlamento.rai.it dove potrete anche rivedere la puntata appena andata in onda. Grazie per l'attenzione, arrivederci.